有很多人都问过我一个问题：你喜欢什么样的另一半？其实这个问题我也问过我自己。我到底喜欢什么样的另一半？我是喜欢高的还是矮的？胖的还是瘦的？单眼皮还是双眼皮？是安静还是活泼？直到我遇到了你，我才发现，不管你是高的还是矮的。 胖的还是瘦的，单眼皮还是双眼皮，或者内双，你是安静还是活泼，这些都不重要，因为那是你。所以，你喜欢我吗？